njalo konna media z Uganda eh tuguse nensonga semasonga ezuluma bana Uganda eh namwe abali ewe eh, namwe abali ensonga zino zibakakata ko nnyo okuzimanya ona kola lero eh banayaga na magala nyo kumanya na kuzo mwezi nenze ku chano yange no nagano kokere na kuzo mwezi no runako tukisabula usabuzi ona kola lero eh ndi ne musajja wa kabaka mutabani wo mulalo mm-hmm. amanyidwanga kaye wisdom buuza ku bantu olunaku olwaleero bannange mikwano gyange abandaba abampuliriza abanjagala ennyo mm. nsanyuse nate okubeera ku channel yaffe eno online media mm. uganda mm. kyenkusaba kimu gwe subscribe tojja kuzikulaba nti tobanange ndabyeko bulabi subscribe like the page byolina hmm. ofolowinga osobola n'okunyiga kali akadde ogambe mulwenabanajjanga hmm, hmm. omutwe nga tukolaki naye ojja nolaba obulabi oba tetuyambye twagala olabe nga osubscribe nga tulaba tujjaga kubeeranga wano nga we nabagambanga ngaate tubaleetera ebipya ebiba bigenda mu maaso mm. mbatumidde mwenna abaana b'e bulaaya abaligwa mwenna abawagira abawagira chanel n'abawagira brand kayebuzitumu nabagamba nti tuli mu lutalo president seven omanyi agenda mu nsiko emyaka etaano ye n'agenda erweyo n'akwata ak47 kati omusajja w'emagere ye olutalo lwaleese luli modern luli modern yamaze ebintu byakyuka bungereza mm. emaze emyaka nezimu ku superpower mm. ngerwana ne northern irland kakati naye nga baliaba northern irland babakubaswami paka bungereza yagaba naye banange banabasajja tibawe parliament ya kakati olutalo bobweri lwaliko eh. alina okulwanyisa amasiga aga ah. waliwo amasiga agafuga ensiga ly asatu mm. executive mwemutula president judiciary abalamuzi kakati egesirekya eh, eh, mwemuli parliament kati judicial yeyo yagimaze n'owunyi yagikubye yagikubye yawunye kola ababaganyo kati okutandika okugenda muzi conference z'olaba mm. kakitegeeza bafuuse useless peoplenaweyakawanga waliwo ensi mwebabaganyo okugenda anti eyo international judicial conference munetherland eh. buli mwezi gwakusatu kububaayo abannakenya baweereza lwanda ate ezo conference ez'amakulu eh. sizezino ezakyayi mujja ne muteesa ki ekiddako mm. kati fe basasuri public accountant mm. bwe balanga conference ezo gyokomo gijjamu n'obubonero si bana bakola bicom simanyi bicom ekisano zaisima <laughs> eh. nebalama aa ah, ah, omanyi abakola abaana emakerere mm. nalabaisima nemugaisima lekera okwogera nti wakola bicom ekisano eyo koosi yalinga yabaavu nga bugisomera emyaka ena eh, abakola bicomsnezabulijjo eh. myaka esatu lwansonga bagiteekawo ku lw'abaana abaavu mwejjanga lwaggulo naye nga ne sisita wange yakola bigo muntano ekitano eh, naye nga sasula emitawo gyali abi kyekugambye eh. nemuga yisima weswaza ne kampuni abategera abantu bali mcoporatewading ogamba nakola bigom ekitano jogera biko mumale onoleta ebipapula bakuwe bakoleki kakati nezino eh. emirimu wolabanga enkuŋŋaana eziri international nga mwekyebava kisteninze good invitation ate nga basobola nogibawe ensi nga bamanyi katikati gibawe naye ensi egenda bagana kati abalabuzi be uganda ya neyamye mye mm. kakati abo tebalina kyebatugamba bagenda kuba nga stehen kavuma bwe yava kuba omulamuzi mai deputy chief justice mai acting deputy chief nagenda famireyewabwe akayaaa bali muntaka akayaniyagibanja nambugozewabwe gwelinako winyi dolo atiri nsumbwa yedolo katiri ate mm, kati yolindako wanagendewabo ati ejja kutandika kulunga nji yes ensi kasi togikolera byotayagala ngaokola ebintu ensi byetayagala kasitomala okuvaawo muntebe nodda walinaeyeekolagakotaniatesiagamba baneno bena nga bagenda kubonaabona ate kati olakola eki era lindakazaale si be bazalanga obukulu ogenda kubawulira oyo babanamonaozuzulu eh. akuwali ogenda kumpulirira kyoba olaba abantu abali mu polisi militare bitya hmm. bo bonna bali bati mwembwa mwe mugenda nemukuba abantu nga babalaba ate abamerika bagenda bana tusinga buli omu oba enanga oba kiki hmm. mwenna eh. ogenda kulawano nga bakkali bangi lwakubanga amawule gawo netv babagana okubogera eh, welindakoffe gye bujja nga hmm. ku evalaidde <coughs> tutandika okwogerako <coughs> tunulawe zibu kuwemba eh, ngalaite gatiraniko bogerako gwembulira wano bajeno wameka kati abatandiko bajeno wameka kati abatambula ah! eh, nebyobugagga byabwe kyebola kati batandisa otufiirako nebyobugagga bwe batandisa otubisiba olomusajja bemagero mwekyakola ah, sikimanyi besi besi gye mu myaka gyavuganyiza presidentsen oba kumi netaano oba tatuukanga nako wadde haf ono omwana gyatuuse owemagero bwetokimanyi kindiwenalemukabinet ebiteso kumi na bitano mm. weba kumi na bitano mm. kumi na bibiri bateesa ku bobi wayini bisatu oba bibiri n'ekitundu kuzibba eggwanga ate eggwanga liragawo eh, ate kakati ti ate kakati kati eh, mwino kati konyi mm. bobwen is the combination of konyi adf simanyi tongwa bitya gatawo eh, is a nuclear inatunabatwamulaye nga ze muparliamentnenakugamba ekyamulese kiki ekyamulese president yagenze n'agamba kaye nti banange ababaka bange mwenna abali waneno babaka bannange simanyi oba nasobola okuddamu okwogera no ngaomubaka naye nze kyensuubira ngenda kuddamu okukomawo okwogera nno mupaliamenti nga pulezidenti wagitandisebesi eh, yali akikoze bakubina ebyabesiga okujja mubutale bwenyanya bobway hmm. nakugamba kankikuddemu bw'atali tufugako mu ggwanga lino hmm. omwana we kampala solomoni ajatufu ekyebalaba kugambye ye akoze oluguudo kati eh. judicial eyo yeri mukikapu neweneekaza neweneekola kisimekibeti nyodolo zi byonna kati abo bonna yabazinze baliwani bawonye kubanga kati mm. west mm. obujulizi bwe babakitokola nagamba nti abasajja abo batukola bwi woogaana obujulizi bw'omusajja hmm. kati ye yabukwata n'abuteeka mu bantu n'aleeta jarafomu eh, byabakama ne wanaagamba nfu byabakama yavayo oba lulalunaku lwaagambanfuzirabanga eh, mukulembeze alinga byabakama byabakama yali amanyi bagenda muyita mu kooti bamukolenga kigundo yamira amazzi hmm. n'atugamba lwaddekoati eh, omusanga ogutwalo n'agamba amponye ah, kaisa teria atati ya bobu wine go kuita mu koti but aliko kubuza nga bobu wine aliwe mm. obesike oh, segona eh eh olaba segona akwata akwata lichi chibalama nge bebe gaina ya mje bonne na mu kabra ke chikanjo na mara na chiga na kalima bala ba kule ta bya baka bya baka mali mu gezi ya gamba no de covid na manyi bagena muita jukira wali no muita eh kakati echo echimwe choku bini eyo koti ya chief justice erina obuyinza okugamba electoral commission nti mutuletere jara forms muina zona tebakikolaatazina babuza byabakama byosoma obijja watasokasoka gwane tulina different app ebyo birimba gwero birimba gwanga lyewamu apo nayeeri ate bambuuza akunganirira ebawa kuba naba namagezi ebyalimba mm. ati akati ekiriwo kiri west mm. yamaze judicial eraomission tokyalina kyetugamba enebbi abalonzi bawo bali bibiri abiri mu bana anti nzijja mm. abaana basooka ne badda ebyalafu omwekyo ne bagikuba ku intaneti enebbi ne bagamba banaye batubye labeyeto commission nembanegamba abe batambuza bifu tugenda bawe befe bituufu kati laba kye yakola electro commission egenda okuvayo okuddira ebyalo ebituufu obituteekako nedda museveni awangula buno bobi buno tugenda okugatta yasooka netugamba abalonzi baawo bali bibiri abimbana negamba nti museveni awangula buno nebobi buno tugenda okutaliriza ngaobululu electro commission wetugamba bonna bali bisatu abalonzinayeaasembaze eh, tugamba nti abalonzi baawo enabi bakitena anyango polling station bali bibiri abiri mubana kakati kati wuliriza muganda mm, wange mm, olaba abasajja bakola misiteeke enebbi ewali abalonzi bibiri abiri mubana kati olwekampala mukono wa kristokyembanga olobo byaba amaze okukuba mm. akalya byebase byabakama olwala covid netutamanya dwaliro nalwolsinga eh, bamuyita agenda nakukola kusinga kasitategera nti bobi ajjeyo omusango nakomaomawuninagenda kwenjesi nagendawa natere kyenkama bobiwai hmm. kati tuli ku polic station egi tosobola kuŋamba nti ojja omuntu owaffe eri munkoola hmm. eh? atakulemberangaku tamanyi masanyalaze awunya olusa amanyina nti nadoozi lyate mu hmm. omuleete omu owameya wekampala atandikirewa kakati bwoŋŋamba nti leto commission can make an era enebbi anyango poling station kakati olwe kampala yeko okimanyi hmm. nti kampala wakiso mukono hmm. kansokekomaawo olabya abalonza balimueyo eriye hmm. bangi awo tosobola kuŋŋamba buno westvigenebasimu <laughs> ah, ezo disijosaba kaddemu awo kuŋŋambye kampala wa kristo hmm. mucombinezisa hmm. nagamba omusajja yagamba mumosta hmm. balina abalonzi miliyoni kumi nemugamba ogwa bwate buganda erina kumi nomu nemugagenda olimbe musiru buli musiru oh, eh, <laughs> oh, oh, ah, no i want you to, to tell me mm. western region erina abalonzi voters oŋambe nti egamba lina kumi nomu mbamusiru nga wano buganda region mm. abalonzi tetulabanko mbalala nti nno basimbye okugowa nga kilomita biri mu buganda region gwongayo nti buganda region esinzako miliyoni emubabsiru agendo kakati ono winyi dole yatuleetera obuzibu obutalaba mukooti guno omusango gwali kugenda kukola gundi histoy ebyafayo kubanga segona bano mm. bamalende bano ba antony mm, wamei abo bagwako baali bagenda kunywa omusajja bamugambe first of all, let a voters register. Kati yo wini dola. Ate voters eh, register na wili account no. Twali milioni kumi na musambu. Ambi kaka no wili akazi kumi na munana. Jekugambie, ah, oyo kakati oyo mulaba. Mm. Chogola abala muzibeli Uganda, buli awumula. Abe mula, abe kenye ba umula, ba kena mu international gundi. Ekole hii. Ah, Ngaba 17, ah. kati wala 17. 17 de ya umula wani. Kubanga kumulembe guya sara angebili yu. 17 de ya. Omulimu kwa yesi mba ubasumu. tebamulonda tebalagira bulagizi bamufako kalu hmm. sebutinde buli dakika yawangula abazungu nga wameka nebamuwa hmm. kavumaliriddo bagai sebutinde yali abaddeko kijasi kya uganda ah. ate actually nekino kankigambo empola singa omulimu gwa sebutinde gwalinga mbwalina kudda mu gavumenti ye uganda mu gavumenti emu ebbaluwa hmm. emusemba singa taliyo sebutinde aluvamu abantu bewaabwe gwe tokimanyi yalibadde nae kamba kopi anali omulaba kopi anali teyandikuluse general secretary wa un eh. omuntu yali wero qualified yali ono ani ol omusajja wa ipc ayogera aniolalotunu naye ngaokufuukati secretary general wa un wetaaga ebaluwegi eva mu gavumenti ewamu yakikimawo najagigamba omukulu namugamba tofaayo ojja kudda ekyagenda okudda ekyaga tasula kumulaba Bwene bagamba tuli mu rotation kuluno mu Africa yalina okujira. Kofi Annan yali wansi nnyo ng'ali ana experience buli kimu nga olwali otunula musinga. Ebbaluwa eh, yabula ate nga tasobola gifojinga. Naye abuze. Tosobola kutabula. Obeera mwene ensifo k'omanye nga gye tusavaivinga. Kasita otandika n'oba movement nga nze n'oyogera ebintu by'abantu bakuba. ngatolala otunu basajja bakulu bamanyire bisikesike naye kati ffe tuli basabaiba buli wontwala wengwa otegere kyemugamba so deyapo mm. achievement ya bobway ah, kakati mwalimumukyayogerakolemotokaaemotokajajiddemuesikaledimukabagagga eh, eh, bajezi zibuka baserebu kati olaba emotoka emu yokka abazunza emmotoka eyo ate olaba kaye nabadde awo nga ndi ku tvm nendowooza oba mwagenda okugiraaibakano babakafeero nagamba bobway bwoba oyagala obulamu bwo mm. ura ewo eritwala emmotoka yo eri gyeyagala gibawo batayugana bajja kukuwulira endala bwofuna chansi yenna tonyinda munyiga kubanga asobola okudda engulu bmubuasobola eh, eh, okuzuukira eh, ati kati gwe kyogamba gwe tokimanyi ti katonda asobola okugjako anointi okubeerawo kwa mukama mm. katonda akeera kumakya naganaku omukulembeze omukulembeze nasigala mu ntebe mm. nga naye omukulembeze abwadde muntu mu obukulembeze katonda abijja ku sawulo mm. sawulo nakulembera isirayiri okumala emyaka kumi n'etaano nga naye katonda gwabalayi dawudi kyogamba kyekyaliwo nekuwebagayi katonda yafa bagayi katonda yafa asobola okukeraba nibolabanga bagenda kyobolabaga shutdem tujaga shuti nga bagenda mugenda bemanyi buta ekwera bagenda mugendakyekibogezeb era katonda eyajja obukulembeze ku sawulo n'abuwa dawudi naye ngaabantu bala ba sawulo ye katonda yomwakyaliwa sokola oli pasita yeddeyita abiwugiramu nalaba ono mukwano gono ono haji pasita mukinze mukwanomukwanoolaba li yali yagamba yali kuledeyo munagamba nze nemunanvuma mutya eh. nkidda mu kino nemunanvuma eh. mutya obwain talina kyali aa ah, ah, ye yatalina kyali pasita sente yazijjawo kuyo mafiya aa ah, pasta bugingo mm. haji pasta ye haji pasta bugingo sitazijam alimani yatugambe mufaho mwogerako eh. tetuyina wadde wetusula eh. netoolize canan zitusinga ah, oli mukopi nnyo gwe pasta haji bugingo oli mukopi nnyo kubanga oli mukopi n'obunaku bwo golooza nti bulya faamaogera tuli banaku no atimai ag we pasta bugingo yali ali mukutale mu bubulo nga bomusiza obusizo tedi bugingo yali amukolerero oli mukazi we ono gwe yagoba yagoba atediba ono malaya ate malaya yes nkyogera ah, omukazi oyo musimanye malaaoyo nze nali manyi mwana waserodeyaoyo omukazi yani oyo owabanso ebiso bino byenebenanga wadisiko wabeeraoyo ah, wataba malaya omwana gwalina yamuzaala mwana okumanya oyo omusajja musiru namunakopi oyo pasahaji bugingo oyo pasahaji bugingo eh. yalekeraawo okuwerera omwana we abaana be bamalamuka kanga agenzao wono nati wala kibawere pasita wawagwalirabe nga bamututte ewa minisita okuwerera abaana be naye yalekera okuwerera abaana be n'awerera ono wadisiko wamakula makula yina omwana si wabujiriwekiri eh, amuwerera mu international school what kind of stupidity is this guy gwekakubulinowooba ah, okyakalayine mukazi wo omwana wasigalamu actually n'omwana one wakunyiza oyo atali musiru mbadde kati eh, actually kakugambe gwe pasta haji mugingo lemited bwoba omanyi nti no waliyo abakopi mm. bwomanyidde nga gwe wali omukopi n'omwavu nga wenawenawe ne musabo kwegambanga oli mwavu nemmesi y'omukanisa ekusinga sente its not me its not me nze mmazeko univesity nnezayo ku univesity okusoma nayina emyaka abiri mwena nga nkugala ndi kuluza nze nagenda nakuipatknagenda nakuipatika fm mm. nga actually tebazasula kuyimusa bayimbi ba gospel nali mumotoka ngaoyo ali kubigere pasa oyo bugimo nyo yajjanga ku victory eh. yajja ku victory chat nga weba batandika lancawo yasooka okuwogana tusabe kati bami engeri abantu gyebajjanga mu kusoo nga savisi enatandika kati okusawa tano nga yabawa basaba kanakulemeza abantu okusaba mu biseera gajamaakakati eh, pasaseroanaga n'abavubukawo baterengako ebyuma eh. eh, nadako ebyumaniye kyakolanga ah. engeri gyakulemberanga abantu okubasabisa nga wafuluma bwa nti ekkanisa abasolowozamukko omuyaye ku mazzi ngaagalina ebyokukola bateera ku victory tokola obusiru bw'abantu ngaabo hmm. yamala neyegala na pasita we yamwola n'agamba muye pasita we yegala esikina lukanaolukadaavuma gundi bugingo yavumanya omusajja oyo anti bwe busiru muganda we kakubuli hmm. bwonyambanga nonyamba nonzija wano hmm. kati olina odiensi yo nogimpa si kyekyo muzeeyi bwogimpa nenjiyingira muba tonyambye nsobola okugamba tutanyambye ah. kakati nga nzira wali nga nkuvuma ah. kati olaba gondi yensi yo gimpaddemu hmm. yes newakubadde entrendinga naye ate onyambi bwabigabe ati simuleeta naye ogintaddemu <laughs> osegende kati ngaffe abakuziddwa abaganda nekuka baganda tuliba nempisa nti talina mpisa bugimbo talina mpisa omusajja yamwola bugimbo nga mukazi wetedi yamulabirira bujime bwe kati bwe tukolako mu butale bwa mugulu era i respect muntu yenna akola mu katale k'omugulu kati nti omwana eh. yaŋamba obusidde obu waliwo sente bati omwana yantwalako mu mitipaaka yekaleerwe hmm. nga nya miliyoni zagapiragabusidde bana abasajja balaba tugende baffe tuleteete nomula eyo nendeeta ku ntawo mukaleerwe ekyanja twaga okw accident mhm. kakati olagamba naye kona ku growers olaba eh. abantu bendo bafala tugambe omwana tugulewanyo empala kyositeekaako kati nga nze nja lwaggulo sibaibuli lwakusa naye ndabwe nendaba hmm. obuzibwa abantu bobubulu kwamanyi ti no leero ku lwokusatu babaano ku lwokuna wano ku lwokutaano wali nga bagenda kuzifuusa ezo bazunga buzunzi bazunga buzunzi nenamba kyogenda eh, bugingo naye yali ate nga kapito gyeyina ya butadooba bugingo yali atunda ki butadooba na byangwe yatundanga butadooba kaje yatundanga mubutadooba nebyangwe ogamba oyo alumbe ku myaka gyoli kabikagule mm. nze onajiranga njagala kibuza pasaserodda nze nakolanga syo nga ndeetaba bugembe ngaate nze nze teri radio na tv ya mulokole gyensobola kukkiriza kunsasula no i come I have a back valley, mama wange yali serving officer, captain, mm, hey, nga medical doctor. Mm. You look bakola requisition y'eddagala ku National Drug Authority. Lijje wali waffe oba elwen wallahi otumya lya musujja bakuletera banadwa banad gwe bagula ennyo agenda okwesipaalinga kati musajja nankwasa kwaba abasirulwakubanga bamuyita babalinako oluganda nsobola okunyigaawo era purezida museveni katonda wamuyamba n'alayira okuga uganda ennwekuba mwezi gumu mm. kinti eki abeko ministry zateekamu abantu nga tebalina kulukaayira mu gwakutaano yamanyi oba gu gwakuna oba gwakutaano watalirayira nzi muganda <laughs> bw'aba alina chancebw'aba mm. alina chance okufuga uganda mm. ne luba lunaku lumu muwa magezi because we are defending his legacy mm. is one mukisanja kye kisembayo nga kubanga kkiriza gana nze siri musiru president museveni ali myaka gye gyakawungeezi can't be here ten years bajja mukuba ali myaka gyakawungeezi Eh, eh, eh, katumba wamala nga agamba bantushuddemu bagambye tumwine ne katumba wamala ani yasinga okukola mu nsiokuva okuva katumba wamala we yaliko obundi wa polisi hmm. ne bamujeri nga yakulira polisi hmm. nebamuteeka neno maje n'agenda nnana n'alwana simulaera tekugamba tumwine si yasinga okulwana wano mutalo yes lwadde atugamba eriiso balina we kankubule omulabe your enemy wakuba esasi nooba obamusimu tukugamba mwesaana obwa omujasi bwakuba oba musiro oba wenga tetugamba nti bakuba eriiso bakuba emigere bakuba mica abo bakuba eriiso wajjamu amaaso gabali ameka kikugamba <laughs> tosas pese musemeni yalwana sale yalwana ahanga alina amagulu sale yali komanda oyo mugisha muntu omuzanyiza gyerokayanja gyerokayanja hmm. yakuba emundu bavuga bontime bamukubako amagulu nasigala gwatnagamba abaana mudduke munye obulamu nabeerawo okumala okusinga ezo nomumanyi yafadda yakuba emundu ngaaliwo ati yabagamba mundekere emundu hmm. nebamuteeka mu bakitakikyeniki evumbiro hmm. nagamba kakati kufa yakuba bagaayi wikisa ezo na bantu nomugambye atambuza miggo nono musajja wo neyakafa gwe zika kulio mwako ogwedde oyo kakati oyo yemekwogera byayogera oyo okujja kubana abasajja obutawandikako baganda bateeka mu butabo mbuulirayo omuntu oyo abasajja kasirye eggwanga eyalisose sose butabo bwawe kasiye eggwanga teri yali amusinga uganda kuba atera bamutuleetere lwaki baba bawandika obutabo bwabwe lwaki bamuteekamu balowooza bannayuganda tebategeera hatuleete nyenyenyo nyenyo genda eriri I don't listen to living dead people. Who are... Ndiwe obemanyi era nabalekwa nabalaba living dead kati kakule lwaki kasiye tali yaani teri oyo musajja yakuba lwakubanga bambi babalekayo mu bwavu tasobola kwandika katabu nammwe sente bonge la bana ano e ayinse kwa afuira luka kufi nze bizai wa mugano wa tata wa gaba tata wa ya ya kule be twa de mini posta ye pidi aba aba ye kana ba musibe ni bali wa pendu ku mtete wa ngaine nyumba nene zile zimwamba o musaje ya mwana yakafa bomita miru naga buya inaba ite bamuluma bamuba mumagazini nnya bambuuza bayekera balonaga banaisiramanyi nga kati nabamutwala ye wewa yali abera hmm. wenyini empambire nga balowooza oba babaakula inte nti bali wuwe kumbe bali mu nyumba ya jjajja wange ekibuga enduku kati ne bakwata omutata wange bamuleetawo empambi bwe ne bamutomera mu mayumba nga tali ne bamutwala ku muti bagakuttemawo ne buli muntu stole yagimanyi bamukuba eh, maga era mutundutulu balona mwonezi amaaso munyeriserimuka kali so wa jamu tukusasula otuveeko nga uganda tukusasule eh, ate genda okola operation mm. banayuganda abantu ah, eh, eh, tekinologi ayitiridde mulakuba temusobola yes tetukangakanga temujja tugambye nti omusajja mumusasula agende tukusasule yes temujja twesibakobwoba owulira wafiirwa olugalo olwala maaso nviiri bikoze bitatubulya esente mmeka zoyagala tukusasulenga uganda ogende tulekera ne uganda balaba yeluwera abafiibwa nanze kati kakati mumwita special nabiba olwala lwange eh. eriiso lyange emiri zange kakanera tamanyaa mulimunyumugirenamunakani kati mutugambe sente meka tukusasula esebo odde emabbali nemiteri hmm. abantu abamu abagenda okuttagigasya presidentsuchpeoplespeaklike that nze lwenasobola okulaba mububoozi ayiteyandivuddenayokwetoaiaiaasinze bano bali baana basomye nnyo badavid mwos bategeera banzijukira yali bali batala ekiwandiko kogondi eri nebakuba namawuli nabayo naye minisita wa security wa internafeyona bali awo bali kumalwa kati kyekugambye kati oli omusajja tedi muhoze yasoma ebitegeka nitepapulasimuvubuka ah, mm. nabaly omuvubuka amanyi bano bakadde bagenda kufa enkya amanyi uganda yagakuba mu uganda yenkya yavayo neyetonda minisita wa security wa internafeyars simanyi wabita wapiso eso eh, balina ebitongole byabwe nebiowalaki byonna bonna basigala mu busabuni bwabwe katamutu bakolere ki kyekugambye mubusabuni bwabwe tebalina kyebatugamba anytime they die tebalina kadebdi mhos navayo why he understands the dynamics of a nation to these people are going to die balina ebirwadde nga kumi bulina kyekabafuuka kala kakati kakubuli njaga olaba nze ngalaba mhos ngaali ku twitter ngaddamubobwoinbobwoin but kyakubangayo nangaabanauganda muli basiru muli bitya no kyekugambe nti kati muhozi oli muhozi yali mukwano gwa bobi waini era nosinkana kati weddamu kutitabaweddamu netasobola kubayo gamba bannauganda mwana abaddeaoaionnetomulabakakati eh. yakomya musfc tabangayo kuvuma bantu nebanabonabolaba abasiru avuma bantu kitirebabagule bakolea na kakati olabye kyobaolaba uganda egenda okuddawo empya oba omukulembeze ava nakasero oba ava mangere azinongazaliba muvubuka wallayibonabakadde tina bagenda kuba bato nabagenda osigala wa tugenda sigaza mubakaddanga ate balina kyebagenda okwongera ku uganda empya kiruwa abakadde njagala mbuuzi emagere newavayo omukulembeze hmm. kikyabayagaza abantu ngaabo abagamba okuba banauganda newaala muhoozi kaneyuga hmm. najja muntebe mbuulira kubanga muwozika nenkaba akulembedde wano zoperation akoze etya oba yaziragira kale okukuba abantu bawatema kyonna kyekiri mm. wali omulabyeko ngaavuddemu amawulire natalo ngamba nibanabatuvumalugaati unavuma ekiba neuganda kyegugambye omulembe okugenda nze waliwo ebintu byenakkiriza nengamba milumbiso nye fresmsee tagenda bitukolera corruption <laughs> <laughs> enguzi eh, kyogamba eh. enguzi eh, ate kakati muzeyi yagala nagenda yekuba gye najja okugala tribalism naye nga atukudde ffe katonda wa abaana bajja e tribalism ogambe buno mbulwakubanga ate bagamba buganda mm. ti mubuganda balonze because of tribal nebeerabira nti nebobwai yatukubyagala mu eastern yes naye buganda gyogamba tulinamu abacapadola nyeko yawangulani kasozi obuganda tumugambe originary tribe eh, uhuru nawangulani olia huru uhuru meya wakabrasee owomuce ye uhuru omusumani nawangula omuganda yani esenyonga eh, netugende emidiana hmm. mugisha ulerinye mugisha hmm. yewangula omuganda ah, kale eyo eh, region esosola kale kadafe omutuweyeyamugemuva mutubuulireko nti nno waliwo waliwo sebadduka yawangudde tumwine newabayero sibwanu tosobolayo mubo kakati bwe balonda abantu baabwe eh, nze byogerako njagala president 7 years mm. ne president 7 agenda kundeka wano nina emyaka asatu wengi ali mm. munsanvu nemmeko bagijjamu tobagigenda mumasaidi omukera I have to be here. Yes. My job. kukamba kuliga seti mzee iworobera wa liga sefa e eh, ubota mara tukaraba kagena mu nimese no one cares ngalaba eh gazi kago nagazi kagena mu nimese yes asinga bali bane bali bomwagara nyu to you it can be worse now my job if i tell you mm. mzee wa norobi oborobi kati o ngatwesunga semanyo okurayo no yitya mm. ne bano bahali pasita bavuma bowowo buli omu ayogera ebyekisiru regimu eddako nakyo kankyogere bw'aba purezida museveni agenda tukalakanatukalakata omwaka guma obebiri oba kitundu mm. bw'aba akyalesa abantu muminisitw ezo mm. n'aleka abantu mudipatimenti ezo wallah ebigasi ye ejja kuba ziru ejja kugwa kati gadi mu myaka asatu mwetatuwadde tuwekwasa ti akyakuba kkoni kati somanje mbale kuzimba nguddoko nebanayuganaliwa eh, abuzo okimanyi nti nyerere gamyogivesto hmm. nyerere yavuga tanzania mu tanzania tali nnyo popula hmm. ali popula muzina esinga uganda kubanga nyerere yateeka amaanyi mu kununula east africa simanyi naafrika neyerabya tanzania omutanzania naaluma obwavu hmm. tomunyonyera bya nyerere mbwa kyobulane mukazi wano president seven yayamba famire ye enyerere kati bano amafuguli bagenza okujja hmm. bo tebali kuyakuyamba uganda kyovana n'ebisoli byamwe babigaana bo bayamba mu tanzania president musemeni asobola okufaanana nga nyerere nga wakabi mu somali yasimanyimuta nga uganda fu bagamba bugambe fu ah, olwekyasekyemugagaosobola okukikiriza nti eno kampala yo kwokimanyi nti ku mulembe guno hmm. bakoze kinene nnyo okuddira bannayuganda abekoleddewo mu sente okugula mumotoka okubanga buli wikendi olina okugenda mu garaji tebajja kukola nguudo lwa nsonga emotoka gavumenti yezibagulira abagula zibyeti mpeekonyi mm. ah, batambulira mu pootu zirinyansozi wanu tosobola kugirawo zibbenzi okujjawo ngaobakkolo noddawali woofiisi noddaera zaabwe zabamutebeire babadde bamwongera emyaka ena nga banamakulu betegesa omubuuza ebibuuzo kutaya tasobola nakutambula bamwisiza mani nomuyingiriza mumotoka nga ekitereke tebekana nabombadi kyobola baleta bombadi yekuli kyobola nakugamba mm. nti abatukozesa obumbula wati si bawesitana abawesitana boolabaako mm. obasangayo nga yetawulyanga nako buyambi buberi gavumenti nga bekolera bokka mu nkola actualemited osanga omuwesitanasitogolinga n'okusinga eh, yes abatubonyabonya wano diya not westernabuba westernab kakundi k'abantu beerondamu okuva eno zimanyi hositi eno nebalondaeno eno kale abahositi ana basobola okusingako enamba naye omuntu wa bulijjo ava eri ewaffe eh. muwesiti akeera mu nte n'awerera omwana we nga yina awunya busa n'olaba omwana we nga zzeeko wano mu kampala gyebali lwakubanga kati batuteekamu kodi tulina kutambulira ku kijegere so abatubi balwakubanga abantu batunule naye abatubi bakakundi waliwakakundi kabantu ngabo batubba bubbi batubba bubbi lwakwata minisita bubbi gundi ayagaza ki bebwen ani katolowa katolowaayagalaki katolowama musiru ngaegundi ngaebiwuka ebiri mu lubuto lwemalwa omanyaye yalwamyabalwamugamba kakabuto kamalo katolowama ye yalwala bingi yali mutunzi wabantyatuferako awo nti simanyi omutima gumuluma tumusondere wuliriza obanga oyogeranga n'omuntu eh. soka onoonye background ekyo bola hadi pasta bugingo tajja mubarizoninga hmm. lwansonga sente azifinye bukulu ate bazimuwadde buwi kyobaolabera ettaka lya kana niriri mumanya ge hmm. owulire kyoga siriya kyaki era mubafala linakuba soko bazimbako ekyo ekizimbo ojjakulamu chiso waliwo wano ekyaki nga bakitafedesian church abaludde wano bagimanyi ng'ogenze makereka olaba nana hostels lega woti ng'okudda ku movement center mm. yali between abo actually basimbyewo ne kakalina ng'ogudde ku pal hostel tamla damas bazimbyewo kakalina mm. waliwo omusajja ngetaka lyali lirye neyeralo tuchuse oba yeralo oba yakikola wa hmm. otize mmanya g'ekkanisa hmm. bible kita fredesian church njimanya nga zinasulanga kwerit hostel nga otusabira hmm. kati omusajja agenda afa omwana we ngajja mu kkanisa mwenyini bamala okusaba bwewat olwegulo ngaaleeta abakozi nga batandika kutereza nga balibalowooza bekkanisa naye omwana bambi ali afa bulishinga kizimbe nga kumaani balongoosa kuli kulwokusatu tuba tuyingira wiikendi olwokutaano ngaatekam ngaaleeta myenge baboneka eh. myenge abagobanizi bagenda okujja washiptimukola okuyimba yokugira eh. kusatadde eh. basanga muli obutaala emyenge bagitimbe bitebe kusanda bala bagenda okweyongera okwegalaaaaekirimuli abantu bali mukwenyigira muli bekizingira muli ngaobanyonyola bayita omwana nga bagamba mundaga ebiwandiiko byawano byamwe ffe twazimba ekizimba ekya abiriwa yoyo pasita haji mujingo ettaka lya kanani liri mumanyage njagalondaga ekkanisa ya serwadda gwavuma serwadde yamuola neyamuyamba okutuuka waali nomufunya bizi okugendako mu amerika amuvuma buli lunaku okimanyi tino tusobola okuba nge tugenda mubasumba abo bayambye abantu ngaoyo pasita haji mujingo ngaabantu abo tebakyasobola kuyambao oyo serwadda yayagala omusajja oyo okuva mu butale bwegulo nga tasobola kugala ekigambo kimu kya luzungu ah, ah, ah, tetugenda musaba satifiketi ya pcb atuweyo ripoti ya pfo tetumukalubiriza kumusaba ripoti ya pcb aleeta ripoti ya pfo tokwatanga abaana bobatwalanga mumakanisa kyokola osaba musajja omu ng'asabirawo oyo pasta hadi bugingo mm. naye ngaabaana be bali kuwatoto chaca ate ategere wano zijja kubanga omusajja yansiba akawaani ate ensonze nyesente zange atammanyi naye abaana bange ku busiri n'obutategeera bwa wano bwokya bayibuli watoto victor nabalabakawo ngaabebasiza mu myala tasobola butabebasa myala ani kakati yabaloga ate kakuwulire waliwo abantu abamu waliwo omusamiza yatugamba hmm. nti abapasi abomula basinga waffe wano Eh, ngolibrasa nizebakola ati olyasamizeba nkumi nya ttaano hmm. nakuwa ekikola gwenamusajja kwokya bayibuli gwe njagala obulira nyo kale nogwowaana nti nabbi wa bulimba eh. ani yali ayiteza bayibuli nogoleeta ono gwebayita katonda gwebazika mulimba tayokyaku bayibuli gwebagamba nti nabbi wa bulimba tayokyaka ku bayibuli nakakande kobavuma bulindako omusajja yavuma ngaaliwo ku mm. kakande tayekyanga kuba n'olupapula n'olubuta lukulako naye nagamba simanyi new vision good news bible muza sitaani katonda wange nengamba obutasomanga buluma bukulu tamanyi na history ya bayibuli gyeyava negyeyatandikira n'ebigambo by'oluzungu bize biyivuluvinga kino tekyalimu kino kikyali olutamanyina kumanya nti bayibuli zasooka babiyita biwempe nga baziwandika bayibuli si kigambo kya luzungu kyafuka kya luzungu nebabikaza nebawandika oko tamanyi kyogola babikulanga sikro nakiwaavu tamanyi nakumanya kati oyo ngaayogererayo mwana wange asomamu international school asiima bwati nedda ekizibu kya uganda presentsobe kyasinza otukola mu ddiini e uganda buli yakola mutale bomuulu asima toyi bi kyasobola okujja nafuuka pasita erwanda tosobola emyaka yabawa yabagamba mbawadde emyaka ena mwesotinge mudde musome diploma oba diguri saagala sinya pasita talina diguri abagezi ne bajja e uganda ne basoma bambonye ate mbonye ye ah, na ku okusoma kumba ite nagende wa kayiwa eh kayiwa okwasa aji bujingwe eh, eh. era agenda ne wa kayiwa ogende ali munga lo ino wandi <laughs> kandi wandi seyo kandi kaku ya tending zao bible school kandi wandi seyo eh ze kandi ti fetwa ze nizenya certificate mystery nagenda wapasasebade smith victor omuwati nga nkyalina mukubuka hmm. nenfuna ebbaluwa nenyina fonkusomo alex mitala nendwalira nayo myezi mukaaga kulya kawunga nga nkera kudduka kiro saamwenda paka nasana nkendeze ngaokusoma kwagamba okusoma kwawala nengamba bakyekyandeta kusomanga ngamba bakoloza okwakukulembeza abavubuka eh. olina okugenda okusoma ngamanyi ti bwikyemu maama kumbe ogendayo tebatuta eh. yes mwonetero oyo let me tell you hmm. buli muntu yenna gwolaba nvuma bobwe talina kyayongera ku presentatolubama alinga semuju bonna bakolera enyale katolubama eh. eh, oyo takumanya budde katolubama kikya actually eh, avaraganga ono pasta haji mujingo nzekuwa wi kiringanga mm. olaba popoyi masula ani mupepekulu afuma popoyi yasulanga mawanda rod mabao yamukuzi mm. yewana mbu mwana wa mini sekulya mubwava najja efika enairobi ngaasula muduuka lya nebulezi nga basula mukamumukamu nga mumaaso webatundyanga edduuka lya litero shop buli gwolabanga omuntu agamba nti agaggawadde ngaaduula 99 mm. baali baabeerako abaavu ate nga bakopi kyovaolaba yeyo bebem kigannankani kyovaolaba ye mm. katolwama katolwama ekizibu kyalina bobi wayini wamala kubanga bajoga bobi wayini omanye olwo olumumanyiro <laughs> najoga bobi wayini omwana nagenda ah, ah, ah, okumanya omusajja oyo alikekyamukuba omu omarosiasi owafako kusemeza alina ku buvubuka bwalinaalongoseza abakazi obubiina bonna bamugamba bakabaye aa ayewo omubiri ku bobwoyi naleeta sente is young rich an ambulance an ambulance gwe mukyojja mu lubaga south oganda wadde ka ambulance ka kalitama namulabakawo ngaagabira ababoda ababodaboda pikipiki empya empya tukutuku kati kyenkugambye nti bobwege kyatuyamba kubimu byatuyambye actually kubimu hmm. kutuleetera bmp nga bazze sibayala nnyo hmm. nebaba bavubuka atisti balina kye batugamba hmm. newaba talina sente nebali contented banyeko okumanya bana uganda tesosola kimanyi nakigamba hmm. nyeko eya yakasozi yabeerako kiyamaniwa bakinaa ah, kino ekibiina kyabavubuka ekyabuganda eh, bakubukadde bakita mpobazambogo olabe buganda ntesosola nyeko nyeko omujapadola n'olujapadola tolumanyi amanyi agamba nze ndi muganda <laughs> kale bamwina tezedde abaana eh. bali ambisias kinyeko n'omuwa biriyoni ensolo gigaana lwa nsonga ebiseera byebyomumaaso ate kati balabyeku akatolu wama nga ensi bagaani kati ekizibu kyakatolu bwama lwakyavuma bobwei nnbayinza okutwala wa bagambyebagambyatekatinagamba buli akulabukaze museveni ngaffe eh. tetufuna sente newali badde ogwe nagamba nti pureze museveni eh. bwabadde ogwe alina gye yalijja mm. okufuna abawagizi yatandikira ku nze Ah, kati ah, ati kati osobola okuwagira president museveni naye nakubuuza mpayo ebintu bibiri nga nebyoli lwaki owagira president museveni mm. anti byoliyoogera tebikyakola sekiri kyokyakigamba kyabantu eh, ku dronesnezizzewekyakyogera bujjanjabi nga abantu bafiira mu malwaliogakati eh. eh, nno singa yali bali nga baali bankimi nembuuza abantu be bonna baalimu nga bonna banyakola nebabuuza kummwe mwenna kyekyemwongedde ku munyago zentadde eh. ku kigambo bulalo bali baali bamanyi nti kyemumanyi mbwongo kuwunya mata na kuwunya busa tokanebakukimako nabatuaabajja ah, ah, bwetulaa wizidde omukakatomanyi eh. wayogedde kuinyi ddolo Senior, yes, in the Nagamba Donibat, you get addressed in South Africa. My second country is South Africa, Nita. So I'm not joking, I'm going to put port to port if you brought 83. I think about that. I think about that. I think about that. I think Santos. Sir, Sir, Bagama Santon. Katiba Kange. Rwanda, Yabaga, Geringa Casino, Gena, America, Las Vegas. We are very good. Nemo Gamba, so we get addressed. Eh, tujikebere kusimu ngansono jyogera atagimanyi ah, kakati ffe eh, katonda atuyambe tetuli bagagga nyo netusingako bwe twali kakati kyobaolaba eh. ono pasita haji bujinga engeri gyali mukopi mu bwongo nga mwavu nga n'obubbi kwatuddeku lwaki mbuyita tosobola kugula ttaka ngaabantu basozesa nga limmanyago nga tolikyusangakati yalowoza aa ah, ah, nga lirimanyago ekyakyaki kibamanyago kibamanyago nze nayirako ettaka nga lya actual nga limanyagaffe netulikyusa nga lyakitongole nga lidirecta mulamba netulikyusa yesea ah, lino ah, bali balikula lyakitongole naye ngaoli yatwesigisa netugamba naye lino lyo lyakitongole yes oyo bukyajjaajeyo ekyapa ajjeyo ate tugenda kigeo manye ayina eh. contact asolo kijjeyo nga kiriko canada kumbe wa ebyo nga naye agamba gobwaini tubuulye gobwaini ttaka lyange yalyabbi bobwe iba bubabubi tewalaba ku biti ye nga batoolako obunene bwettaka yo yabba bubbi ye bobwe ina teba mubba bubbi thereis a big difference oyo myaka asobola ogyogera emyaka gye kubwavu oyo adipasabuakulimba tosobola kuba mubwavu bwe yali emyaka eh, kati kubikutola amazeeko emyeka ebyalimba naawe alimba ebanno eh, eh, gwe kyoyogera sente yazifuna ddi waliwo yazimwanja kuwa info bagambe zonna zabakanani nga tetuli ku kamera eh, ojja kulaba tobwalaba omulimu gwe kuvuma bubwai eh. eh, ali buli muwolabapasita <laughs> yenna ngaali ku miruka bya agasajja ah, uganda oba ogenza msetaus nawe obeeko kyokola ogenda obira babikutte baibuli nabyo birungu nibipaji pasita bugingo ogenze muzeze munyonyola kati nabo bali balumbi katukole tutya tukole tutya lemiteriyo kati gamba aba muvumenti tetugenda kuwininga bobuwaini nga tuvuma muvume eh. kubanga the issue is bobuwaini byayogerako bituufu mm. mwagana dyalafe omuze kati yazireesi kati kyayogera kituufu kikyabe nemugamba nfu eyi ngaate kakati jejeyemu emu eyenebbi anywangu simanyi police station ate mwagenza okunzikagamu mukozi era omanyi bagasa obulu ne bapresentera ekikulu mekabudu bagenza okutandinga nga waliwo emiti n'obunyenyi obwaloozi mu kifo ekyo okyabikola bannauganda kakati kati awo bonna eh. okudya pasaj aji bugingo omugatta ne katolubwama katolubwama ebbanga lyamala mu lunaku ne mu bukope yakolamu eki kivula abantu ogenda obanonyereyo msaja muyimbi bulu ati kati ya yakulira kukuba bayimbi gendo msaja genda obuze bapeti mpologoma bagamba nti nno katolo lwamakiya gyatuyambyeko kiri mm. eki kutumanyisa msaja kiachasi ndo kutasa sura mu uganda mu diamond assembly yonna yonna baberangamu nga bakopi nga bakola bonna bonna genda okusemakulabbonna yabasasulanga kyenkugambye nti katolugwama